はいはい。 呃，对。 Eh. Ja. Bo. Ha. Okay, so, Tim, uh, Tim, はい、えー、Thank mm -hmm. you. a m i s But que live. kids. <sighs> Ah oui. はい。 it was